啊，就是今天想要跟教大家分享的是，学步鞋啊，我们穿久之后呢，它的鞋底啊，会会变得，会变得比较滑，那它的跟地面的摩擦力就会比较差一点，它摩擦力就比较差。那你要怎么样做，可以让它恢复像像之前，呃，接近之前的一样的效果呢？其实很简单，就准备一个，呃，这个磨那个这个什么磨砂纸，然后呢？ 轻轻的拿起来，然后你把这边开始磨。你看啊，我这样开始磨之后呢，有没有？轻轻的磨，那一要磨太太用力哦。你看它原本白黑黑的地方就不见了。你这样就你这样子去磨，有没有？它这个地方它就不一样了。 OK，所以可以看出来这边就是有磨过，那这边你看这边就是还没有磨的。那其实这个这黑地方就是比较滑的地方，那个地方的话，它的摩擦力就比较好，所以小朋友穿起来的话呢，它个地面的磨也比较不容易滑倒。OK，那后面就慢慢慢慢的把地方全部都擦过一遍就可以了。好，今天就这样子，谢谢大家。